Estilo que pega, sacada en la mega Qué guapo que queda Tu rollo no llega, a la par y no pega Limpiate mi lefa lavate las manos, cacho de pendeja Y sube volumen que flipe la vieja Todos mis defectos ya no más complejos Aunque lo que opine me importa una mierda Fuma que pega, esa mierda está buena Me tumbo si una capa hacer otra flecha Fuma que pega, esa mierda está buena Me tumbo si una capa escribir un tema El pecho más negro que el barco de parro Vienen en ti pero le falta daño Si empiezo no paro, si apunto disparo Siempre comento los que no juzgaron Estrellas que brillan 8 millas a la altura, su huevo queda a mi rodilla No damos una tregua aunque vengan de gila Reyes ladrones, la droga se fía Costos más caros, ya no te sofía Juego mi cuella que jode mi vida Salgo en la calle sin parte, sin pena Echándole cara a la vida que quema Rap del barrio sabe quién maneja El viejo sabe las farolas que queda Quiero su culo botando, más pata que un arco El fuego no sobra, lo acaban picando Nos faltan más motas pa' todo mi comando Y que se vayan los que andan mirando Es que está arriba me anda picando Acabo subiendo solo pa' tirarla puerta en la pared me acaba picando Acabo subiendo solo pa' tirarlo Traje machete en forma de juguete Suena tan vato, veces me divierte Doble de puntos con rachas de 20 Empiezo de nuevo si llega mi muerte Traje machete en forma de juguete Suena tan vato, veces me divierte Doble de puntos con rachas de 20